9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20% вверх и вниз. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц устанавливается в размере 2746 рублей. Верхняя граница повышается до 4942 рубля. Ранее ставки находились в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Помимо этого новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было 4. Страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем, а также для полисов типа мультидрайв с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Повышающий коэффициент для этих категорий составит 1,87. В то же время начинают действовать льготы для опытных автолюбителей. Так водители старше 59 лет со стажем более 6 лет смогут оформить полис со скидкой в размере 7%. Также изменится система предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварии. Соответствующий коэффициент будет присваиваться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. По оценкам Российского союза автостраховщиков, РСА, в результате реформы средняя цена полиса увеличится примерно на 5%. Как отмечает Центробанк, Новые тарифы направлены на повышение доступности страховых полисов и переход к системе, где каждый водитель платит сам за себя, а тариф является справедливым и индивидуальным для каждого автолюбителя. Это нововведение, первый этап реформы ОСАГО,